dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Só aquele beat gostosinho. Só aquele beat gostosinho. Desenrola. Joga de

Хватит.